менен деп туш ұстап тұрып болды бұра бұра бұра пырлап пырлап ептеп тауып қоя керек дагы индийский кино көрө элек охо мээме сиңип калган индийский киночу күйөөсү менен аялы эч урушпайт байкайсыңарбы индийский кинодо боктуруп эле боло беришет алар кредити жоктой жашашат да мындай Аларда өлім жетім болса дәрі ырнайды той болса да ырнайды э, майрам болып қалса да үйінде не жақсылық жамандық болса ырдашады даже күйесі үйінен шығып кетіп жатқанда да ырдап кетеді нетеді қой? Күйесі білдіреді қай жаққа кетіп аялына ыр менен түсіндіріп қояды бұнужум дүния ояқа ошақа ояқа о таганский жаққа деп айтып кетеді да келе жатқанда үйге келіп тұрып есігін ашып тұрып аялын қараса аялы 30 метр ар жақта тамақ қылып жатқан болған болса аялына қарап жөн келмей ырдап келеді да вот тум пасихаэ юнус кораэ тум мелечалича сапны кехаэ абасакананым диная сокоям даримиле хогаям гучу гучу хутаэ Gucci, Gucci, Хута, неге түшініп болжап жатасың мені өзім де түсінген жоқпын не дегенімді ше осы аялына қарап шындай қылса аялы дағы кәпкірін ырғытып шаштарын жайып ана индийский аялдар шәлберлерді киіп алады ғой ошолорун ырғытады дағы күйеуісіне елестетіп чуркап келеді ғой суретші сураттам деп келип күйөөсүн кучактап калат ошентип барса эле ар жактан беш алты үчтүк баласы келет го окшош ырдашат алар дагычы ошоне көтөкей жошини дегили бала ошоне көтөкей урматка сөгүнө турган жери бар экен э ошоне көтөкей неге кыргыздын эркектери үйгө ырдап келбейт о гражданин россиялар күйөөңүздөр ырдап келеби үйгө жөн жөн эле ырдап келеби жок жок kim mülkü kimdir büyük sırtak geledi büyük. Cönden cönele işte açar ben ayağına karab. Gırdagam. Meni diyormuşsun da gırdak geledi degenler var mı ayağınlarda? Bizimkilerde de gırdak bilip alınızlar. Prosta kayıp olmalar da geledi. Kırgız'ın erkeğini baykasan 90% coğuşunda özünce ne söyleyizin oluyor. O şöyle direkt bir tür izgiram ölçün ama yani. Şehirde büyük olmam olsun da Gloria çaktı. O zaman o narkı yine nakoy bile nereye bazarlar? o'shayoqdan boshlanadi oti ham boshqacha noxo'yaydi nega bosadi o'shayoqdan boshlanadi biznikilar qirg'izni erkagi kayib qilib qo'ygan bo'lsa shunday tomchi tomchi tomchi shudirlim lipoya chiqilib oladi uyda hech kim yo'q keladi Hayal bolga bolat da şu. Men Qirg'izdan ayolnichi guyosi kayib bo'lib kelganda chi, çağırım voy charim ichib olibsiz, keling ham sharmanda bo'lmaymi taqqalim degan ayolni go'relakda. Eshitmasam tushunda turgan bo'ladi-ku. Bunda kiyib ayollar var bundaylar. To'qim degan ayollar var bunday. Kayib bilesin de ayolning kendisi, sen undan boshqa hech kim turmaydimi deb. Tushunda turadi. E men tog'amning ayolichi tog'am kayib bo'lib kelganda to'sib olganini ko'rganman. So'zma so'z shatdagan mintib to'sib olgan. Moy uzundur çekim al kaşar kaçma uçuş kırım aşağı tormuş devur belki sana degeden ömür cakşın görün ömür mayana sen cakşın görün şu sana degeden tige dön al belki tige olan cakşın olur cakşın etsin başka bir olan tige olan desen videolar olur sana degeden yeee durup kalay zar içkin ruhsuz içkin şunu böyle geçiştirelim dedi Büyüyorsunuz abi şaşmayın söylüyor mu? Geçişken yok mu? Sağa deyinle taptım deysin hep bizde Kırgız bayanları büyüyorlar böyle. Pastayan üçtü deysin. Sağa deyinle taptım. 5-6 üçlük sapçak tattılar mı? үчөө уул үчөө кыз сага үйлөнүп ашказаныма жара таптым деп күйөөсүн дагы аялдар көбүрөөк отурасыңар туурасын айтыңыздар кудай карап турат чынын айтыңыздар суроо ушунча жылдан бери күйөөңүздөр менен чогуу жашап өмүрү бир күйөөсүнөн калтак жей элек аялдар барбы таяк жей элек токмок жей элек кол көтөрүп жалган айта экен жок бир сиз эмне кайра түшүнүп алдыңыз калтак жегенди эстеп кеттиңизби эмне бар эки үч tö, biş, biş, biş ayal. <laughs> Oğlum biş ayal, biş, biş ayal, slerci. Rusya'nın gazdan da tiyoş gerekli basılır mı? İçinlerde boyun uzun biz yaman çeken biz ha. Kaltak çeken ayallar ayrıkça içinlerde ne de otasına aytayım da. Beni yağmur vağanın nasıl kolum götürenden hem şey de koyuyor. Biş iş ayağı kol götürdüm. енді тек бөлесіңдер жашырақ әкесіңер кішкене жашап тұрсаңдар жеп қаласыңдар мына қарасаң келешек ауданда ғой бейшая тәнтақ жеген аялдар қыжалақ қол қоя тұрғыла сыр бербей айрықша мынау столдардың биттей қол көтермей қыжалақ болмай отырғыла ой гражданиндер россиялар себебі күйеуіңіздерден қай еріңіздерге кәнтақ жесеңіздер осы жерге келген нарқұт үйіне барғандарда гүл өсіп шығады екен құда қаласа құлақ әжелеріңізді құлағыңызға гүл өседі сізден новосибирскийде ошентсе бир аял мынтип точно гүл өсөт экен уй бала дейт «Э, гүл өсөт экен десин наркы дүйнөгө барганда анда мен гүлбак болуп кетет экенмин да кәдімгі жеге жер калмаптыр да бул эми сал оорураак экен жеңилирээк суроо мейли урматтуу калтак жегендер сиздерге тийишеби е жерде бир аял болгондо чошо менен сүрөткө түшүп ошко музейге коет жаш келиндер келип сабак алып кетет эле эки термурукта бир аял бар экен каяшына күйөөсүнө каяшына айтпаган аял бар экен депчи эми илгери деп сүйлөп калдык эми мындан жыйырма жыл мурун болсо дагы илгери деп эсептелип калсын себеби жыйырма жыл жакын эмес жыл да ушу мен эсимде азыр отуз төрт жашта болгон болсом ушул тогуз он жашымда айылда мына башбулакта қарасуда яман көп нәрсе өткен да мен чоңайған айында ой алуақтағы баяғы айттым барлық айылдар жашосын оқ шош болған да э, білесіздер той болады эле киленге жазып пахта менен куш бек болсын деп жазады элек э шамал битте шамал болгондо катуураак төлөгөн тызып түшүп калат эле жетем өлөгөн болуп калат эле да анан п формасында парта тизет мектептен парталарын алып келіп тойго чук бир ай мурун даярдалат ошол уақыт келбей коет эле э. той десе ушунчалык уақыттың баракасы бар экен эле азыр эми ертеден кечкиге чейин жаман тез убакыт өтүп кетип атат го мындай убакыттын берекеси жок болуп ал уақытта айыл боюнча паланча той кылат экен деп күтөт баардык адамдар ошол тойға барат эле ого пыл формасында кизип туруп столго эмне коет элек столго ме столго алиги төрт сарыш салат урмат ака көргөнсүз ошол тойду э, борсоқ қаттама 살살한 거야 리마나 башка ич беле жок ошого да каралчу болуп коет эле өлчү калган бирөөнү чуу кармап крустолду барып чык дейт эле төрт саат саат менен ошо лимонадды коройт эле өтөняка өтөняка өчүп калган анысы дагычы анан тойдун эң кызык жери бизде алимбек деген коштабыз бар бир дубал нары жакта жашайт ошол баласын үйлөп калганда ушундай той болгон раза той кызып шорво тарта турган мезгилге келип калганда айылдарда білесіздер үйлер мындай жер очоқ қылып қойыпты ғой жер очоқ жерге де көл әкіріп тосанды қойып қойып жетпіс литр қайнап жатқан шорбаға ошол алимекан той болуп атат мен күбөмүн кичинекей бала мындай музыканын жанында турам шорба пішірған тірек өчүп калыптыр дейже муаз мас да тура алмайды бир күчүк айланып айланып келди дагы шорбаға түшүп калса болобу Beşilikten alsak şorba, akaraçka olup attık demek. Küçükçüyüm. Hiç kim görmedi. Üçümüz gördük. Muzu kalkmayan şorba pişirdik direkt. toy Alimbeka toyda rüze hile otat kudalan bile sekin şorba pişirdik direkt geldi. Alimbeka dediler ne? O Ona şorba küçük küçük ettim ne kılarız dedi. Kim gördü dediler hiç kim görmedi. Tateve. <laughs> Cihetim işlidir şorba ket otat dedi литр шорбо кетип атат деди келиндер алып кетип атат аялдар урта уртап коет арасындачы ошондон бери шорбо ичпейбичи ошондогу аялдар оригинал экенлер себеби баардык ишти ошол аялдар кылат эле идишти тамак той болсо идиш жуушат эле туурабы камыр кылат эле борсок кылып аткан нан кылып аткан идиш жууп аткан кир жууп аткан ой уй сабып аткан оригинал аялдар экен ошолорчу азыркы келиндер кечирип койгула меники азыркылар нааразыбый азыркыларчы мурункуга окшогон төрөбөйт азыркыларчы азыр бүт эле жарым орусча жарым сүйрө кыргызча сүйлөгөн кыздар көбөйүп кеткен азыр же <laughs> мындай кыздар бар го короче мамам мен папам үйгө келгенде анан үйдө тулганды өткөрбөйсүң десем зачем үйдү устава грязная болгуча лучше кафедраны өткөрүп бөлүү деген каргалар деген сөздөр какалар деген кыздар бар го ошолор көрсөң пабырсынын кызы кетет да мачи өлтүрүп коюп келет ошолор көрсөң кыргыздын эле кызы <laughs> 쥐려셨죠, 진짜. 오, 되게 바다란 모여있겠게 미시겠지? 알았어, 돌도 나갈게, 된다 말이야. 뒤 부산. Urmatka. Urmatka daw ta. Yomon dalimde o'rgatasin. Shunday, o'shanda qiz akan biri u to'jaqa turmushqa chiqib qolib turdi. Bizda to'ni o'rinlar ko'p-ku. айрықша ал айту жақта тобы өреңге тұрмышқа калыптыр да шатарда күйөөсү айтып отыр түре бер энеңин шаар емес айыл қада салт үрп менен жашайт бар атам менен апама ата апа жақсы жатып тұр бұла бұйырса жолугушабыз деп айтып қой десе городская қыз де мама пам деген қыз силер көрүп атасыңар курка қошынып отургула эмне деп атты ма ушул эле угуп атат ошо жатқан жеріңер жайлуу болсын дейт мешек кайдатасы менен деп маған апам жатқан жеріңер жайлуу болсын десе кайдатасы аны энең айт мен шашпай кетем иштерим бар деп коет ушундай шаймандар болуп атышат да ошондой ле көп өсүп кетти айрыкча мынау биякта россияда төрөлүп аткан балдар кыздарды көрүп эле атабыз канча жылдан бери е кыргызча билбейт чын эстеңерби орысша сөйлесең орысша сүйлөйт кичинекей балдар кыргызча билбейт анан өңдөрү дагы сай желтый болуп кетип атат мындай российский болуп ушул жакта төрөлгөн балдар бир байкап көрсөңүздөр российский болуп кетип атат российский эмеде мындан үч жыл мурун бир атабыз жактан бир чоң эжебиз элебиз эми кайтыш болуп калды баягы катар бир он чакты эркекти чапан кийгизип чепкен кийгизип калпак кийгизип турга деген мен да барсам мерке сен деле чакырсың эй деп мерке тур деп дагы чоң чоң эжелер мен анда чалпанды калпакты кийип чепкенди жана чарчыны байлады дагы кыргыз үйдүн киргенчине койбойт да мен кыргыз үйдү мындай карасам кыргыз үй жанында турат карасам он чакты аял отуруптур окшош жап жакшы салып алышыптыр ал көкиет деп коет го жолугу бар экен үстүнө эле таштап коюшуптур да мен карасамчы чыныгы актрисалар ошол аялдар экен э кошо айтат го уй мен тан бердим аначы қошақты оғаны общем крышам кетіп қалды біреусінің көзінен жас шықса ойлайды оғанда оғын қошақтағы оғын бар ғой ал менен ырдасаң болады да мәз оқылыту қошоқ екен түйіп қарасаң қошақты менен айтышады екен е біреусінің көзінен жас шықса ойлайды ал қошоқ айтып жатып попутный сөйлеп қояды екен сөйлеп тұрып дальше қошағын ұмытпай осы жерден уланып кетеді екен е бүйтеді ой туалғада келемін 약속 비는데 기승 같그 아이마다 кишинин гаркым айлада деп эле сого өршөттүн эле кошок айтып алып сүйлөп койгон жериң кандай сиңер ой энебиз үйдүн төр эле о патилан сигарет машине бар экен жегенге тап коет экен сакта деп өзүң берген жалгыз сүрөт сен кайсы журттан келдиң уй камусың катыраак катыраак деп коет экен дагы болғансың қайын жұрты келеді екен ал ал қайын жұртын көрсе тұра қошоп айтып қалыш керек екен да образ чай чай пай ішіп алсақ жақсы болады ля ой деп қояды екен да чайға аялдар барабы барбай жайға барабы барбай марқұмды қойғаны өлгөн экен туа eken tuvaldım чейин ээрчип барып алыптыр да күйөөсүнүн аты Alim etmişti. O Alimdek meni kimge taşlap ket otasın ha. Tavuklu көтеріп алып кетип отырып арқасынан түшіп алған эжебес. Шумалдай ақбелесің бе а Күз-күзде өлсең болмай, ұлдарың барам. бе? эркектер жайга коюп алса жайды кучактап алып ыйлап атат да боздоп ыйлайт э көргөн адамчы суктанып атат эркектин баардыгы суктанып атат биз өлсөк аялыбыз ушул жерге чейин келеби экен ушунчалык катуу жакшы көрөт экен күйөөсүн чалын карачы ушул жерге чейин келип ыйлап атат э баягы кишилердин көзүнчө апабыз ыраса боздоп ыйлайтмыш да мени кимге таштап кетип атасың чачтарын жумуп болушунча боздоп ыйлайт да эркектер куран окуп жайга коюп кетип атса дагы эле алардын көзүнчө дагы боздоп ыйлап атат баардыгы башын чайкап эй биздин аялыбыз ушундай экен деп суктанып суктанып чыгып кетишти боздоп ыйлап аткан апабыз сразу токтоптур эч ким көрүнбөй калгандай нарак беракты карап алимбек өлмөйм деп ойлодуң беле мойнуңа сүргөн келер жериң ушул эл экен го а жетем жак бузуп алып тепкендер ургандар эсиңдеби кейп болуп атат компутуң чирийдеби кудай kendi kaçıp çıktım oyunu kızını bu. Beş, buna sana beş. Senin gibi gelin pastalarını bile çetim şöyle çıktım oyunu kızını. Şunda ayarlar var mı çok mu? <laughs> e, bizim kaç? hiçbir dünyanın ayarlara jetpack ne tangala be. özgü çok bağ verem. Özgü çok bizim Kırgız'ın ayarlar var bu. Amerika'da turnir oldu kaldı de, çalan ayarlar var. kan. Bizim Kırgızistan'dan da ayarlar var da bir Amerikalı nigir ayar şirketi. қалауы мен америкаға тұрмысқа шықтым тұрмысқа чыккандан кейін үш күннен кейін күйеуіме айттым ей жаным үй істерді қылбаймын керек болса өзің қылғын же сұлжанға тағып қойғын десем күйеуім екі күн көрмедім эле үчүнчү үчүнчү күнү күйеуім мага бир негр аял алып келди жумуштардын баардыгын ошол негр аял жасайт десем япониядан келип шымкенттен мен токиого келин болдум келин болгондон кийин беш күндөн кийин күйөөмө айттым мен үй жумуштарды кылбайм өзүң кылгын десем күйөөмү төрт күн көрбөдүм бешинчи күнү күйөөм мага бир робот алып келди эле бүт жумуштарды ошол робот жасайт десем кыргызстандык келинчик келди э элиңди көрөйүн мен о кыргызстанга турмушка чыктым э ошко чыктым э турмушка чыккандан кийин кырк жети күндөн кийин күйөөмө айттым анда дагы тукум түшүп атып sonra айттым эй мен үй иштерди кылбайм десем күйөөм элүү эки күн көрбөй жүрдүм элүү үчүнчү күнү бир көзүм секин секин көрө баштады дейт биздин эркектер чыдабайт дагы шат эле жандырат да биздикилер жүрө берет эле жигилерибиз көп эле болуп а десем ушундай болуп калды да Acedin de bile espada patlar. bir gelin daha tomağını 10. dolayı getiği baktırdı. Ne алыптыр E, е getiği iş moda olmadı. Mazır. Üyleri toy, lesek mi? Açık ondan da mı? Şu, onu депутаттар бар ғой бізден мыйза шығарушылар ушылар мыйзам киргизіп қойса үйленіп жатқанда той қылады жиырма мың отыз мың доллар расход кетіріп той қылады той қылса ешкім ажыраспайды Bu benim sonuç. Ben deputatımda şunu domuşuna koydurak. Bu cetim 30 bin dolar getirip rastlattırıp toy kılış gerek. Toyda da kalkmadan 500 adam çakırıp, atelyesin çakırıp, Alparuçunu çakırıp, Alparuçun 1000 dolar geledi. Sebebi toydan giyin sen vermeyin hak geçimi günden ama iyi bir acıraş toyda. <laughs> Urmatlı tuğanlar acıraş toyga hoş gelipsizler. Anda mesela söz, e, iki yaştım, Atenes'te. Şunday toy olsa hiç mi acıraşmaydı? E, temaga kayıtap geleyim. Euh... Oui, tasarruf. Siz Cenab-ı elindeki çıkını bir gözün dikeni eğilip bir vatandaşıyız. Polgon öyle. Oşanda bizde polgon dedi. Kayerge geldi bile. Şunda, şunda uğurlu tatlı kalmadı, atı polgon, uğurlu tatlı kalmadı, uğurlu tatlı kalmadı, uğurlu tatlı kalmadı, uğurlu tatlı kalmadı, uğurlu tatlı uğurlu tatlı Hayır. Ben öz başka işlemeye gitmedim bile. Büyüsü üyüne gelgende ne güzel. Kırgızın ayağını, ne güzel Müslümanın ayağını. Ne de tosu alış gerek. Değil mi Ne de tosu alış gerek. Büyüsü üyüne gelgende, cegelerinde. Ne de tosu alış bu kişiye. Sizdeki de bu kişi. Özünüzü buyurun. Ne? Öküme, mamileye çok bu. Arka arka arka arka bu kişiga turmushga chiqib yurganingizda Böyle çubuğum. Böyle yıl oldu. Nurvat açısından kaç yıl oldu çekemem? 25. 25 yıl valla değilsen ben. Bir ay al böyle 23 yıl yaşam kola oraya ne Erkek erkek sayıları. Ne de tosola sunmak.